Řík, řík, řík, říkej mi D, mám ostrou flow. Říkej mi nech, já to tvořím Show. Mám nabitou flow a potom mám tvrdý, mám to, co chci a jsem na to hrdý Říkej mi D, mám ostrou flow. Říkej mi nech, já to tvořím Show. Mám nabitou flow a potom mám tvrdý, mám to, co chci a jsem na to Jsem lepší, lepší, mám lepší skóre a teď jsem dál a netrčím dole Asi tě sere, že mám hodně dobrý texty Asi tě sere, že tebe k sobě nech, nech, nechce Říkej mi D, mám ostrou flow. Říkej mi nech, já to tvořím show. Mám nabitou flow a potom mám tvrdý, mám to, co chci a jsem na to Jsem Davio G G s velkým D, když píšu texty, všechno mi jde. Pasuje to a tebe to naser, je mi tě líto, že tebe to nebere. Pořád přemýšlíš na tom, jak mě sundat a já nic neřeším, pro mě jsem odpad. Jsem na to sám a pořád tě do doby, mám hodně dobrou flow a tím tě asi zabijem. Říkej mi D, mám ostrou flow, říkej mi ne, já to tvořím. Show. Mám nabitou flow a palmou tvrdý, mám to, co chci a jsem na to hrdý. Říkej mi D, mám ostrou flow, říkej mi ne, já to tvořím. Show. Mám nabitou flow a palmou tvrdý, mám to, co chci a jsem na to hrdý. Říkej mi ne, Mám nabitou flow a dělám to, co chci a jsem to. Říkej mi dým, mám ostrov. Říkej mi nedře, to tvoře. Jsem Martino R s velkým R, Kladno já bude naším rodištěm, tato kvalitní hudba nám plní sen o tom, že nás bude slyšet celá naše zem. Zem, zem. Říkej mi, kdy mám ostrou flow Říkej mi, já to tvoře jo Mám nabitou flow a mám tvrdý, mám to, co chci a jsem na to hrdý Říkej mi, kdy mám ostrou flow Říkej mi, já to tvoře jo Mám nabitou flow a mám tvrdý, mám to, co chci a jsem na to hmm. hrdý